えっ я ловил лягушек. И мечтал объехать свет. Я из множества игрушек больше всех любил зверушек со страниц энциклопедии, что оставил Брэм Альфред. Двери эти часто снись Совы, бабочки, тюлень Как египетский папирус Был загадкой Наутилус Необычный древний житель Как для Шурки жук-олень Наутилус, Наутилус, в океане там и тут. Научи нас, научи нас выбирать себе маршрут. Наутилус, это значит лодка в океане лет. Кто же, кроме Фибоначчи, разузнает твой секрет? годы шли умом пытливым. Раздобыв пустых цистерн. Я ведом волшебным миром Наугад неторопливо Мастерил подводный катер Мой учитель был Жюль Верн мысли приоритеты. Был заброшен батискаф. Наутилус, друг мой, где ты? Словно желтые газеты Затурманил чистый разум Спор про собственный масштаб Наутилус, Наутилус В океане там идут. Научи нас, научи нас Выбирать себе маршрут Наутилус Это значит Непременно на воде сомкнет овал След за капитаном Немо Перейдет ко мне штурвал Наутилус, Наутилус, в океане там и тут. Научи нас, научи нас выбирать себе Все, спасибо большое вам.